Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Bagi teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe Oke langsung aja kali ini kita akan membahas bagaimana setting youtube dengan drag mode atau dengan tema gelap Oke langsung aja Kali ini kita menggunakan YouTube Studio. Jadi teman-teman yang belum download di handphonenya silahkan di download di Play Store. Oke kita klik klik Play Store, kita klik YouTube Studio. Jadi bagi teman-teman YouTuber, YouTube Studio adalah salah satu aplikasi yang harus dimiliki di handphonenya. Oke, langsung kita klik YouTube Studio ini saya sudah install langsung setelah itu kita klik ini ada gambar saya sudut kanan kita klik oke lalu di sini adalah setelan kirim masukan bantuan YouTube kita klik setelan oke langsung kita lihat bagian terakhir ini adalah tampilan tampilan tema gelap Kurangnya betul. langsung kita geser ke kanan tarang langsung gelap jadi sangat mudah sekali ya teman-teman jadi silahkan langsung praktek kalau ingin mengembalikannya ke model terang, tinggal geser ke kiri. Tarang. Ke model gelap, geser lagi ke kanan. Tarang. Oke, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.